بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن هي بحب المصطفى العدنان وأخلص نيتي دوما لرب واحد دينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تحتهم إن دعواهم فيها سبحانك وآخر أن الحمد لله العالمين صدق الله العظيم